Nafarroako eragile ezberdinetako ordezkaritzaren babesarekin bildu gara gaur azken sei hamarkadetako torturatu ezberdinak. Ekainaren hogeita bostean, torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunaren bezperan, Nafarroko torturatuen sareak antolatu duen manifestazioa iragartzeko. Nafar torturatuen aitortza, erreparazioa eta ezerripikatzeko bermeak eskatzen dituen testua aurkeztu genuen apirilaren bederatzean, eta Nafarroako alderdi politiko eta indar sindikalen gehiengoak babesteaz gain, herrialde osoko amarnaka eragile sozialek ere gure aldarrikapenarekin bat egin dute, abokatu psikologo eta ikerlariekin batera. Osotara, eunta berrogeita amar atxikimendu inguru jaso ditu garaian aurkeztu genuen testuak eta gaurko egunean Nafarroako auzo eta herrietako eragileei manifestazio egunera arte zuen atxikimendua emateko aukera zabalik izanen duzuela adierazi nahi dizuegu berriz ere. Babes hau, Nafarroko berreun inguru kulturgilek sinatu duten manifestuari gehitzen zaio, eta zentzu honetan gure eskerrik beroenak helarazi nahi dugu Nafarroko torturatuen aitortzaren alde sortzen ari den olatu erraldoi honengatik. Horregatik, ekainaren hogeita bosta, babes horren isla izateko deialdia egin nahi dugu. Nafar torturatuen aitortza eta reparazioaren alde, inoiz egin den mobilizaziorik jendetzuenean bilakatzeko. Azken ohar gisa, manifestazioaren irteera lekua eta ordua aldatzera behartuak izan garela ohartarazi nahi dugu. Baluartetik beharrean, autobus geltoki berritik aterako da, eta ratzaldeko zeiter ditan izan ordez, zeietara horreatu behar izan dugu irteera. Honekin batera, elkarteak dituen gaztu guztiei aurre egit ahal izateko dirua biltzeko kanpaina bati ekingo diogula igairagarri nahi dugu.